Soc la Clara Puig, tinc 19 anys i durant molt de temps he fet patir la meva mare. Quan el meu pare va marxar de casa, vaig començar a detestar-la. Per mi, ella havia trencat la família. No valorava res del que feia per mi. Mai en tenia prou. Sempre li demanava més. Malgrat el seu esforç, tot el que feia seguia semblant-me malament. Però tot va canviar. Un dia vaig entendre que la meva actitud no era la correcta. La mare no tenia la culpa que el pare hagués marxat, i tot i que ella un dia em va perdonar, no hi ha dia que no m'avergonyeixi de tot el que vaig fer. No et deixis trepitjar. Llaços blancs.